все континенты Она не опоздает ни на долю момента Старт дан четырем спринтерам одновременно Один из них гранит, чтобы мудрым быть потом Не выходя из замкнутого круга Во всех, кроме себя, я находил врага Тогда помогла святая книга Бога Разделила, как розы ветров, зловонную душу от умершего духа Скальпелем обоюдо острым, рукой хирурга Прооперированный, воскрешенный в палате духовного морга Наблюдал суетливые будни, где душа неосознанно искала утешение Вавилон и Египет, зомбируя серые студни Формировали якобы твое мировоззрение, твои решения Мы дышали около девяти месяцев внутриутробно благодаря крови Современные Вавилон и Египет умело и бесподобно Маскирует похотливого овна под эмблемой любви отвечала И будет отвечать серебро Экономике не на руку дела иметь инакодумцем Ведь он знает одно, что гораздо дешевле заплатить за добро Корневая система сребролюбия Кормилица всемирного дерева зла Плоды которого усилит огонь твоих желаний Словно масло Органы чувств окутала похоть мгла Поэтому чрево желаний все мало и мало и мало искал вдохновение в немых вечерах В сокровенных глубинах души, в музыкальных аккордах Оно скрывается в облавах, в богодухновенных стихах Священного Писания Его незнание тебя не в состоянии освободить от наказания Вавилон и Египет усиленно глушит духовные искания Независимо от воспитания, от уровня образования За твою душу ежедневно ведется война земная жизнь не является прообразом сна После которого душа бессонницей увенчана Сны бывали черно-белыми, либо цветными Десятилетия в жизни трудными и непростыми В день смерти мы засыпаем ногими Чтобы проснуться вечно молодыми Одним нажатием указательного пальца на курок Вор умело взломает замок В руке у смерти сигнальный пистолет Выстрел на спринтером одновременно Один из них стартовал преждевременно В поле обозрения смерти все континенты Она не опоздает ни на долю момента Старт дан четырем спринтерам одновременно Один из них стартовал преждевременно В обозрение смерти все континенты Она не опоздает ни на долю момента Старт дан четырем спринтерам, одна